sotto magica, dieci orologi che fanno tu, e tu, e tu, e tu, Una presenza di cabina, era un inverno da sciogliere, di più. with you. stupidi, minuti fermano i pensieri, le vibrazioni che scendono sopra il tuo seno e non so più. I giornali si fermano. Ed in questo momento il tempo mi sei tu. sei tu. Grazie mille Grazie mille, grazie, grazie, grazie, 10 minuti.